Wait. Surprise, motherfucker. 死んだ方がマシだか止まるな走り続けろ今止まれば水の呼吸から日の神神楽の呼吸に無理やり切り替えた跳ね返りが来るそうして 俺はしばらく動けなくなるだろう見えた月の糸いえ、今ここで倒すんだたとえ